everyone, welcome again to Learn English with كوريا مرحبا بكم مجددا مع تعلم إنجليزية مع كوديا وكايدا وأيضا كنرحبوا بأصدقائنا على الصفحة ديالنا في الفيسبوك بالنسبة لموضوع ديالنا اليوم وغنبداو إن شاء الله سلسلة ديال التمارين متعلقة بال unit number 1 ديال السنة الثانية بكالوريا ديال formal non formal informal education آه، غنبداو اول تمرين ان شاء الله آه، اللي عنده علاقه بالجيرند اند انفينيتيفز اوكي لذلك اللي باقي ما شافش الفيديوهات ديالنا على جيرن انفينيتيفز يمشي يراجعهم هما الاول ومن بعد يجي يجاوب على التمرين اوكي سو so, uh, آه، غتاخذوا ورقه وقلم كما العاده وغتوقف الفيديو وغتحاولوا تجاوبوا على التمرين هذا اللي فيه 10 ديال الجمل اوكي يعني السؤال ديال هذا التمرين هذا اللي باقي ما عرفش السؤال يقدر يجيكم put the verb between brackets in the correct form اوكي هذا هو السؤال اوكي بينوا لكم افضل بطريقه احسن اوكي عندنا put the verb the verbs or the verb between brackets in the correct form اوكي اش كنقصدو بهذا السؤال يعني فهموا السؤال نصفو الجواب كما العاده يعني ضع ال verb يعني الفعل اللي بين قوسين هو هذا بحال go الى اخره فاش in the correct form هاد correct form خصكمش تخلطوا بينها وبين the correct tense انا ماشي نصرفوا الافعال حسب simple past و present و future الى اخره هنا غنديرهم the correct form ال form كنقصدو به هي اما verb adjective noun الى اخره وبما ان احنا باقي ما دخلناش دوك التفاصيل اكثر فقرينا gerund و infinitives so gerund and infinitives هما اللي غنستعملو هنايا اوكي سو عندكم واحد آه، وخو الفيديو فيديو تتكملوا تجاوب اجابات على هاد العشرة الجمل ان شاء الله هذيك الساعه نبداو التصحيح مفهوم اوكي اوكي كنظن دابا انكم يعني كملتوا الاجابه على هذا التمرين هذا نبداو ان شاء الله التصحيح آه، على بركه الله good so the first sentence عندنا I don't fancy gonna go out tonight اوكي كيفاش نعرفوا واش غنستعملو Gerald ولا ال infinitive with two ولا without two اوكي كنشوفوا هنا شنو عندنا عندنا الفعل اوكي هذا عندنا fancy fancy شفناه هو من الافعال اللي كيكونوا متبوعين ب gerund very good so غنقولوا I don't mind going okay. الإجابة الصحيحة هي going علاش لأن fancy okay. من الأفعال اللي كيكونوا متبوعين ب ال gerund هادي آه يعني ما تحتاج انك تكون عارف l'anglais ولا فاهمه الى اخره كيكون عندك بعض الافعال الى حفظتيهم عرفتيهم تقدر تجاوب على هذا السؤال هذا اوكي وبالنسبه للناس آه، اللي بغاو يفهموا المعنى ديال الجمله اي دونت فانسي ديك فانسي هي بريتش وورد فور ذا ذات مينز ليرن لايك سوري اوكي كتعني اي دونت لايك يعني ما كيعجبنيش نخرج في الليل اوكي ولا هاد الليله هادي ما يعني ما, يعني كنبغيش نخرج يعني برا في هاد الليله هادي that's the meaning of this sentence I don't fancy going out tonight. Okay? ندوزو الجملة الثانية. شنو عندنا؟ اوكي كلمة المفتاح في الجملة باش نعرفو واش نديرو gerund or infinitive with to ولا without to. Very good. عندنا avoided. Okay? So avoided باش كتكون متبوعة اللي هو الفعل اصلا اللي شفناه هو افويد هنا مصرف في ال simple past يعني آه، ما كيهمناش هنا واش مصرف ولا مصرفش كيهمنا هو ال verb بحد ذاته اللي هو افويد اوكي باش كيكون متبوع very good حتى هو كيكون متبوع بالتشير سو عندنا هنايا tell غتولي تيلين اوكي تيل tell كتولي تيلين اوكي okay. بالنسبة دابا للمعنى ديال الجملة she avoided يعني تجنبت telling him تجنبت إخباره about her results تجنبت إخباره حول نتائجها okay so she avoided telling him about her results okay ندوز الجملة الثالثة اوكي شنو كلمة مفتاح هنايا اوكي آه ليدر like بوحدها هنا ردوا البال ما عندناش like بوحدها like بوحدها راه خطا لان like عندنا قلنا عندنا جوج احتمالات يا اما كتكون في ب ب to plus verb يعني infinitive و to ولا gerund اللي درنا فيهم صحيحه اوكي ولكن هنايا ما عندناش like بوحدها عندنا اكسبريشن اللي هي وود لايك اي وود لايك اوكي would like حسب الدروس اللي شفنا باش كتكون متبوعة it's followed by what very good كتكون متبوعة بالانفينيتيف with to اللي هي to plus verb لأن to هو الفعل بين قوسين هو كان كنقولوا to come I would like I would like to come to the party with you اش كنقصد دابا بالجمله المعنى ديالها I would like يعني أود أن أأتي إلى الحفلة معك يعني بغيت نجي للحفلة معك أو معكم كاين حسب السياق كاين مفهوم دوز دابا الجملة آه، الرابعة sentence نمبر فور عندنا he enjoys والفعل بين قوسين هو play وعندنا video games كاين okay. the key يعني الساروت او المفتاح باش نعرفو ان اجابه غدير في جمله very good هنا enjoys so enjoys من الافعال اللي كيكونوا متبوعين باش very good كيكونوا متبوعين بالgerund اوكي okay. غنديرو he enjoys playing okay he enjoys playing video games دابا نشرحوا المعنى ديال he enjoys playing video games يعني هو يستمتع بلعب العاب فيديو يعني هو كيتمتع ب كنقولوا حنا بالعاب الفيديو يستمتع بلعب الالعاب الفيديو اوكي okay? so he enjoys playing video games good sentence number 5 الجمله الخامسه كاين طبعا بنفس الطريقه خص اول حاجه كنقلبوا عليها هي الكيور يعني الساروت باش نعرفوا اين form غنستعملو اوك هنا فيري جود keyword از كيبت اوكي okay. يوصل أيوة، ما عطيتيناش الافعال ما كايناش فيها كيبت اوكي ردوا البال لان قلنا الفعل ما كيهمناش حنا اين زمان تصرف كيهمنا هو الفعل كيبت هو simple past ديال the verb keep اوكي شنا الفعل ديال keep كيكون متبوع باش بالgerund والسيمبل باس ديال keep هي kept اوكي سو so, بما انه كيكون متبوع بالgerund اوكي سو so, talk سوري talk غنستعملوها في ال ing form اوكي اللي هو gerund اوكي اش she kept talking during the film المعنى ديال الجملة يعني واصلت التكلم أو الحديث أثناء الفيلم يعني كانت كتهضر وكتستمر في يعني في الكلام أثناء مشاهدة الفيلم okay she kept talking during the film next أثناء uh, sentence number six الجملة السادسة and I am learning and I speak English. Okay, the key word. Very good. Well, don't miss that. Okay. Now, learning. Okay. احنا ما كيهمناش learning اي ان جي ولا الزمن الى اخره كيهمنا هو ال verb بحد ذاته اللي هو learn okay so learn الى شفنا في القاعده ومن الافعال اللي كيكونوا infinitive which is very good نقولوا I am learning to speak English okay نديرو بلون okay مختلف باش تبان مزيان so I am learning to speak English أنا أتعلم يعني أن أتكلم بالإنجليزية okay. أنا كنتعلم نهضر بالإنجلي that's the meaning of the sentence okay good next one هنا ب 7 the keyword very good it's mind okay mind خلال الدروس اللي شفنا من الافعال that can be followed by الافعال اللي كيكونوا متبوعين باش very good by gerund okay uh, غير هو الفعل هنا عندنا give اللي يعني كيسالي بهاد او e اللي هي e. اي هي درت بشكل مختلف آه ملي كيكون عندنا واحد او أه اللي هو 1 اي e، وبغينا نزيدو اي ان جي كنحيدو ديك اي e. عا باش كنزيدو اي ان جي اوكي سو جيف غنديرو كيف هكا كما كتلاحظوا ها هي كيف اوكي ما غاديش نديرو نزيدو او أه، غنزيدو فقط اي ان جي اوكي سو ولات عندنا جيف مفهوم So, do you mind giving me a pen? ايش كان قصده بهذا السؤال؟ Do you mind يعني واش عندك شي مشكل ولا هل تمانع إعطائي قلم؟ Okay? Pen يعني وستيلو قلم حبر Okay? So do you mind هل تمانع إعطائي قلم؟ Okay? Do you mind giving me a pen? تمام good the next sentence the number eight. uh, where is the key يعني the key term or the keyword سالوا باش نفهموا الجملة very good هنا هو helped so helped اللي الفعل هو help باش كيكون متبوع حسب الدروس اللي شفنا هنا uh, كاين عندنا جوج احتمالات ولكن الاحتمال الاصح اللي خاصكم ديروه بما انه كاين في مقرة ديال السنه الثانيه بكالوريا هو infinitive without to غنديرو she helped me carry يعني الفعل ما كيتغيرش لانه infinitive without to okay she helped me carry my suitcases okay اش كنقصدوا بالجمله she helped me يعني ساعدتني بحمل يعني حقائب حقائبي اوكي ساعدتني في حمل حقائبي اوكي يعني عاونتني باش نهز ال valises ديالي اوكي so she helped me carry my suitcases good next what is the keyword في الجملة التاسعة sentence number 9 very good now finished okay اللي الفعل الأصلي ديالها هو finish بحال هيلبت الفعل الاصلي هو هيلب اوكي هنا مصرفين good so finished or finish من الافعال كيكون متبوعين باش very good كيكون متبوعين بالgerund غنديرو cooking so I finished cooking معنى ديال الجمله آه، لقد انتهيت من الطبخ يعني أنا أنهيت الطبخ okay come and eat يعني تعال وأكل okay so I finished cooking so come and eat good the last sentence آخر جملة عندنا في هذه السلسلة الأولى ديال التمارين هو uh, sentence number 10 يعني ياسين decided huh? study biology keyword هنا هي decide قلنا decide من الافعال يكونوا متبوعين باش بالinfinitive with to نقولوا ياسين decided to to study okay ياسين decided to study biology دابا المعنى ديال الجمله يعني ياسين قرر باش يقرا البيولوجيا اوكي okay? ياسين قرر ان يدرس البيولوجيا good So that's all for today إن شاء الله uh, إلا بغيتو تمارين أكثر بحال هادو خلونا رأيكم في التعليقات okay okay. أو الكومنتات سواء في القناة ديالنا في اليوتيوب أو الصفحة ديالنا في فيسبوك okay okay. وكما العادة إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر لايك أند شير، يعني تبارطاجيو الدرس مع الأصدقاء ديالكم لكي تعم الفائدة واللي ما مشتركش يشترك معنا باش توصل بكل جديد إن شاء الله and thank you very much see you إن شاء الله in the next lessons and exercises